le Salon du Livre de Paris accueille cette année comme invité la ville de Shanghai, occasion idéale pour la première sortie publique en France de San Mao, personnage célèbre de la BD chinoise dont les aventures viennent d'être traduites. C'est un personnage euh, très connu en Chine et il est aussi connu que Tintin en France. personnage très attachant. Il est orphelin, il n'a a pas, de quoi manger, donc il cherche dans la rue tous les moyens pour survivre. Et ça se passe les années 30, c'est une période super intéressante. Peu de textes et des histoires réalistes, c'est la marque de Sanmao. Des centaines de millions d'enfants chinois ont été bercés par les aventures de ce carnement qui nous arrive avec 80 ans de retard. San Mao, je connaissais San Mao euh, depuis très très très longtemps en chinois déjà. Et je trouve euh, très intéressant de l'avoir traduit en français. San Mao, c'est euh, des histoires en même temps drôles et tristes. donc c'est ça qui fait le charme de cette bande dessinée. La concurrence sera rude cependant face au personnage de Manga.